Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην Αθήνα τον Άγγελ Κουρία, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, με αφορμή την παρουσίαση της φετινής έκθεσης του ΟΣΑ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Και νομίζω ότι η παρουσία του εδώ βρίσκει την χώρα μας σε μια εξαιρετικά σημαντική καμπή, καθώς ε, βρισκόμαστε στο τέλος μιας μακρόχρονης περιπέτειας στο τέλος του τρίτου συνεχόμενου προγράμματος α, στήριξης ελληνικής οικονομίας και με αυτή την έννοια η παρουσία, η παρουσία του εδώ αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Γι' αυτό και καθώς ε, καθίσαμε να συζητήσουμε, θυμηθήκαμε και οι δυο μαζί την πρώτη επίσκεψή του εδώ μετά την ε, εκλογή της κυβέρνησης το Γενάρη του 2015, ήταν Φλεβάρη του 2015, ακριβώς μετά την ε, ψήφο εμπιστοσύνη. Ήταν η πρώτη μας συνάντηση και ήταν, θα ήθελα να το πω αυτό, από τους ανθρώπους που πίστευσαν στην προσπάθειά μας. Ξεκινάγαμε τότε έναν μεγάλο αγώνα, μια σκληρής διαπραγμάτευσης. Ε, πίστεψε από την πρώτη στιγμή στην προσπάθειά μας να καταφέρουμε να γυρίσουμε την Ελλάδα σε ρυθμούς ανάπτυξης, Θέλουμε όμως αυτή η ανάπτυξη να είναι δίκαιη η ανάπτυξη, γι' αυτό και οι μεταρρυθμίσεις που κάναμε όλο αυτό το διάστημα ήταν μεταρρυθμίσεις που βρισκόντουσαν σε ευθεία γραμμή με τις γενικές αρχές και τις γενικές κατευθύνσεις του ΟΣΑ. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι όλα αυτά τα τρία χρόνια η Ελλάδα, πέρα από αυτή την ε, εκπληκτική δημοσιονομική προσαρμογή, τα αποτελέσματα της οποίας τα βλέπουμε όλοι μπροστά μας, με την ε, εκπληκτική υπεραπόδοση σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα που αποτελεί και το διαβατήριό μας για να βγούμε ε, με καθαρό τρόπο από τα προγράμματα στήριξης και να έχουμε μια σταθερή και βιώσιμη έξοδο στις αγορές. Πέρα λοιπόν από τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, η Ελλάδα αυτά τα τρία χρόνια έγινε πρωταθλήτρια χώρα όχι μόνο στην Ευρωζώνη και στην Ευρώπη, αλλά πρωταθλήτρια χώρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης σε μεταρρυθμίσεις. Δομικές μεταρρυθμίσεις, μεταρρυθμίσεις δύσκολες, αλλά αναγκαίες πολλές από αυτές, καθώς ανοίγουν μια πολύ σημαντική προοπτική για την ανάκαμψη της οικονομίας, για την εγκαθίδρυση μιας πιο δίκαιης προοπτικής για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ανοίγουν την προοπτική ταυτόχρονα και για μια πιο βαθιά και μόνιμη προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία τα επόμενα χρόνια. Συγκρουστήκαμε με βασικές παθογένειες, παθογένειες ελληνικής οικονομίας και καταφέραμε να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να δεχόμαστε αν θέλετε, από τον ΟΣΑ με βάση την έκθεση που μας παρουσιάζει τα στατιστικά μεγέθη εκείνα που αποδεικνύουν πως έχουμε βρεθεί σε ένα εξαιρετικά θετικό σημείο ένα σημείο το οποίο μας επιτρέπει, παραλαμβάνω, να ταινίζουμε με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση του ΟΣΑ, έχουμε καταφέρει να κατακτήσουμε εξαιρετικά ψηλέ θέσει ως προς τον εξυγχρονισμό του φορολογικού μας συστήματος, ως προς τη βελτίωση του ανταγωνισμού και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ως προς την αύξηση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα και την ε, αναβάθμιση, μεταξύ άλλων, των κοινωνικών δομών. Επαναλαμβάνω, ότι αυτή η εξαιρετικά εργόδης μεταρρυθμιστική προσπάθεια ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας και δίνει τη δυνατότητα σήμερα στην Ελλάδα να μπορεί να ισχυριστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις σε συνδυασμό με, τους, ε, με την υπερκάλυψη των δημοσιονομικών στόχων είναι το διαβατήριο για την έξοδο από, την, ε, από τα προγράμματα στήριξης, αλλά κυρίως είναι και το βασικό επιχείρημα ότι η ελληνική οικονομία δεν έχει ανάγκη πια από επιπλέον μέτρα επιβάρυνσης, έχει ανάγκη από ελάφρυνση σε ό,τι αφορά τα μέτρα της λιτότητας έχει ανάγκη από ένα σχεδιασμένο, από ένα σχεδιασμένο πλάνο συνέχισης των μεταρρυθμίσεων αλλά και ελάφρυνση της οικονομίας από περιτά βάρη προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Θα ήθελα Τέλος, ε, να αναφερθώ στο γεγονός ε, <clears throat> ότι με τον ε, Ανχέλ Γκουρία, με τον επικεφαλής του ΩΣΑ, είχαμε την δυνατότητα να κουβεντιάσουμε για το πώς θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα τη συνεργασία μας τα προηγούμενα τρία χρόνια συνεργαστήκαμε κάτω από δύσκολες συνθήκες με βασικό στόχο την ε, έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Σήμερα νομίζω ότι η συνεισφορά του ΟΣΑ για την επόμενη μέρα, την ε, μεταμνημονιακή περίοδο όπως λέμε εδώ, ε, θα είναι ακόμα πιο ουσιαστική. Έχουμε το δικό μας ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο σε ό,τι αφορά την επόμενη μέρα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η μάχη αυτή θα είναι μια μάχη διαρκής. Η μάχη δηλαδή να αφήσουμε πίσω μας οριστικά ένα αποτυχημένο παραγωγικό μοντέλο, διεφθαρμένες νοτροπίες και κατεστημένες δυνάμεις που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία και στην οικονομική κατάρρευση, και να βαδίσουμε ένα μέλλον όπως αξίζει στον ελληνικό λαό και στις μεγάλες θυσίες που έχει υποστεί, βασιζόμενοι στις δημιουργικές δυνάμεις αυτού του τόπου, αλλά και στις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ριζικά τις αιτίε που μας οδήγησαν στην κρίση. Χρειαζόμαστε δηλαδή ένα πιο σύγχρονο εξωστρεφές παραγωγικό πρότυπο που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, και κυρίως το ανθρώπινο κεφάλαιο, α, ώστε να επιστρέψουμε δυναμικά σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μέσω μιας συνεργητικής προσέγγισης επενδύουμε στην παραγωγικότητα της εργασίας και στηρίζουμε ένα μοντέλο που θέλει, ένα παραγωγικό μοντέλο που θέλει τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, να είναι, αν θέλετε, να έχει το βασικό ρόλο. Και υπ' αυτή την έννοια στηρίζουμε και ένα αξιοπρεπές επίπεδο μισθών και κατ' επέκταση ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Αυτός είναι, αν θέλετε, ο δικός μας τρόπος να συμφιλιώσουμε την αποτελεσματικότητα με την αποδοτικότητα. Η λιτότητα δεν είναι μονόδρομος για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας, και οι μακροπρόθεσμες αρνητικές της ε, παρενέργειες είναι περισσότερες από τα όποια πρόσχερα ωφέλη, τόσο σε οικονομικό αλλά κυρίως σε κοινωνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Αυτή πιστεύω ότι είναι η συζήτηση του μέλλοντος, καθώς το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα μετεξελίσσεται και σε αυτή τη συζήτηση του μέλλοντος η δική σας ε, συμβολή θα είναι πολύτιμη. Στην Ελλάδα λοιπόν κάθε φορά που εμείς μιλάμε για ανάπτυξη βάζουμε πριν τον όρο δίκαιη. Σε διεθνές επίπεδο ο όρος είναι πριν από το growth η λέξη inclusive, inclusive growth. Για αυτή την ε, δίκαιη λοιπόν ανάπτυξη πρέπει να μιλήσουμε και πρέπει να βρούμε τους τρόπους που θα την κάνουμε πράξη. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεισφορά σας στην προσπάθειά μας να βγούμε από την κρίση. Θέλω να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε και να σας προσκαλέσω να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας στην ε, αναζήτηση των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων, αυτή τη φορά όχι, επαναλαμβάνω, για την Ελλάδα της κρίσης, αλλά για την Ελλάδα της ε, ανάπτυξης και της δημιουργίας. Ok. Prime Minister, delighted to be back. Κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι uh, πάρα πολύ που επέστρεψα. Και χαίρομαι πολύ που αναφερθήκατε εσείς σε εκείνη την ημέρα τότε που για πρώτη φορά αναλάβατε το αξίωμά σας ε, uh, και όπου ε, σχεδιάζαμε τη συνεργασία μας για το μέλλον. Θα ήθελα τώρα Because this is the story of your effort, Εδώ βλέπετε αποτυπωμένες τις προσπάθειές σας, την επιτυχία to you, and to make the world also aware of the enormous effort that has eh, been done by the Greek eh, government and by the Greek people in order to turn uh, completely around the expectations going forward. Thank you to Minister Tsakalotos, uh, to um, uh, George Kouliarakis, uh, who is someplace around here. Yes, thank you. Uh, to uh, Ambassador Krimpas uh, for their support and for the coordination to our team teams, uh, but mostly let me congratulate you, eh, the whole of Greece, for an impressive stabilization effort and one of the most ambitious reform packages we have seen at the OECD It is starting to bear fruit, eh, starting to happen. Now, Greece's reform eh, efforts are paying off. The Greek economy is growing ε, again. Ε, We ε, think this year it's going to grow at 2%. Η Ελλάδα παρουσιάζει και πάλι Perhaps ανάπτυξη. Next year, 2.3%. για φέτος προβλέπεται ανάπτυξη της τάξης του 2%, ίσως για την επόμενη χρονιά 2,3%. Και παρεπιπτόντως το 2,3% ενδεχομένω να ξεπεράσει και το μέσο όρο, μέσο όρο ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και αυτό είναι ένα κριτήριο. Και μόνο αυτό αλλά βελτιώνεται και η απασχόληση, σταδιακά uh, μειώνεται ανεργία και οι εξαγωγές είναι πλέον η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης από το 24% του ΑΕΠ ανέβηκαν στο 34% του ΑΕΠ. Δηλαδή, οι εξαγωγές συνιστούν πλέον το 1 τρίτο του της οικονομίας. Και όλα αυτά ενώ πράγματι ε, διαπιστώνουμε μία it was not just a προσπάθεια story about σταθεροποίησης χωρίς consolidation, it was προηγούμενο. also a Το story of θέμα how do you δεν είναι combine μόνο growth. εξυγίανση και The σταθεροποίηση, Greek αλλά και government's πώς όλα primary αυτά μπορούν να balance συνδυάσετε went με from την a very large ανάπτυξη. Το 2015 από το έλλειμμα περάσαμε στο στον ελληνικό προϋπολογισμό της του 3,5% και προβλέπεται μάλλον πάνω από uh, το 4% το 2017. Και μάλιστα uh, ε, uh, αυτό το 4% θα μπορούσε να έχει αναρριχθεί και στο 5% αλλά πολύ σωστά και εσείς αποφασίσατε να αρχίσετε να κατανέμετε στον ελληνικό λαό ένα κομμάτι όλες αυτές τις προσπάθειες. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ε, για να επιτευχθούν όλα αυτά ήταν απαραίτητο να υπάρξουν σημαντικές κοινωνικές προσπάθειες του ελληνικού λαού. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι, όπως είπατε κι εσείς, τοποθετήθηκαν τα θεμέλια για μια βιώσιμη αλλά και δίκαιη ανάπτυξη για την Ελλάδα και μάλιστα μακροπρόθεσμα. Οι αγορές πλέον ε, συνειδητοποιούν αυτή την προσπάθεια, αυτές τις εργότης προσπάθειες Parties τα ε, καταγράφουν όλα αυτά. Ε, η αγορά ομολόγων ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τα ελληνικά ομόλογα, το spread των ελληνικών ομολόγων, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στα, uh, στο βασικό επιτόκιο όπως η Γερμανία, έχει πλέον πέσει σε ε, κάτω από 4% ε, και αυτό σημαίνει ότι κυμαίνεστε περίπου στο επίπεδο της Ιρλανδίας ή και της Πορτογαλίας, ήταν και αυτές βγήκαν από τη φάση των μνημονίων. Μην ξεχνάτε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ότι ε, σε αυτόν εδώ τον ίδιο το χώρο παλαιότερα γινόντουσαν συζητήσει τότε για το επόμενο Brexit. Πλέον δεν μιλάμε για το Brexit, αλλά χαρακτηριστικά το πω exit, γιατί είναι έξοδο τη Ελλάδα από το μνημόνιο. Συγχαρητήρια λοιπόν, καλύτερα το exit από το Brexit. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία τι είναι το καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν συγχαρητήρια κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς ε, επαναφέρατε την Ελλάδα πίσω από το χείλος του κρεμού. Now, what about Τώρα. challenges? Ας δούμε λιγάκι τις ε, προκλήσεις. Now, the long crisis has taken a toll on the economy, of course, Η but also κρίση βεβαίως και έπληξε την οικονομία, αλλά και τους ε, Έλληνες πολίτες που εκλήθησαν να αναλάβουν ένα μεγάλο κομμάτι του δημόσιου χρέου. εξακολουθεί να είναι υψηλό και παραμένει πηγή ε, ανασφάλειας. Ξέρετε, το θέμα του χρέους ε, πρέπει να εξεταστεί από τους πιστωτές. Χάθηκε ευκαιρία αναδιάρθρωσης του χρέους όταν πρόκειται μόνο για ιδιωτικό χρέος. Τώρα, οι ίδιες αρχές, ότι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η Ελλάδα πλέον θα έκανε όλες αυτές τις που είναι ε, απαραίτητες ε, για να υπάρξει πλέον και ελάφρυνση του υπάρχοντος χρέους. Η Ελλάδα Uh, the institutions have to respond in a way which is consistent. We know that there are a number of constraints, mostly political. we understand uh, we live the real world here, but at the same time, there has to be relief because in all the assumptions about the recovery of growth, there is an even of the drop in the debt. υπάρχει πάντα και το θέμα του χρέους, που τίθεται το θέμα του χρέους. Οι προσπάθειες της Ελλάδας ε, συνεχίζονται και θα πρέπει να υπάρξει μια συνεισφορά με την ε, αναδιάρθρωση του χρέους. Uh, Επίσης, υπάρχουν και κάποιες άλλες uh, προκλήσεις. has dropped actually by more than half since the onset of the crisis. And without investment, you cannot sustain the growth because investment is the seed of the growth of tomorrow. So investment, is very important, with these results, with the credibility that these results produce, of course, investors will eh, feel more confident that they can come to Greece and invest here. Eh, Productivity levels are still decreasing. συνεχίζει. Αυξάνεται το επίπεδο της παραγωγικότητας, πρέπει το δούμε και αυτό. Um, ε, η ανεργία βέβαια είναι ακόμα αρκετά υψηλή, ε, ε, έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλή. Και αρκετές από τις νέες θέσεις απασχόλησης εξακολουθούν να είναι uh, μερικής και όχι πλήρους απασχόλησης. Uh, Υπάρχει και uh, το θέμα της ανάκαμψης των κατακεφαλήν εσόδων. the youth και υπάρχει and even the και children, το θέμα της νεολαίας και των παιδιών, διότι στη διαδικασία εξυγίανσης και προσαρμογής της οικονομίας Uh, θα το εξή. Είναι uh, λιγάκι παράδοξο αυτό που συμβαίνει. Διότι οι ηλικιωμένοι με τι συντάξει του ενδεχομένω να επέφεραν λιγότερο κατά τη διαδικασία προσαρμογή, γιατί αυτοί είχαν κάποιο εισόδημα, είχαν τη σύνταξή του. Ενώ υπήρξαν άλλοι που έχασαν τη δουλειά του και τώρα τα παιδιά the recovery is one which has to cover the whole of society. The Prime Minister mentioned it very clearly. It has to be inclusive growth. The focus going forward has to be for growth, but also to pick up everybody χωρίς αποκλεισμούς να αφορά όλους όσοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει το θέμα του πώς θα υλοποιηθεί αυτή η δίκαιη και μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη. Σημασία uh, έχει όμως να εστιάσει κανείς και σε άλλα θέματα που αναφέρονται στην έκθεσή uh, μας. Πρέπει και αυτά να αντιμετωπιστούν. Τώρα, συγκεκριμένα, έχετε δρομολογήσει μια στρατηγική εθνικής ανάπτυξης. Αυτή η στρατηγική εθνικής ανάπτυξης καταδεικνύει ότι υπάρχει το αύριο, το μεταύριο το θέμα. Δεν με κοιτάει the national growth strategy, of course, Αυτή η στρατηγική ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο αφορά στην εξισορρόπηση της ανάπτυξης, εξισορρόπηση της δίκαιης ανάπτυξης, της βιωσιμότητας. Εμείς λοιπόν με μεγάλη μας χαρά να συνεργαστούμε με εσάς, αλλά και για εσάς, για να στηρίξουμε αυτή την εθνική στρατηγική ανάπτυξη. Και πιστεύουμε ότι υπάρχουν και κάποιοι παράλληλοι δρόμοι. αναφέρθηκα στη βιωσιμότητα του χρέους. Ας δούμε τι ακριβώς συνέβη με το ελληνικό χρέος. Κατά πρώτον, το χρέος δεν well, αυξήθηκε. If you had a like this, Αν είχαμε stopped, μια συγκεκριμένη τροχιά, θα μπορούσαμε να καταδείξουμε πού τα σταμάτησε και σιγά σιγά αρχίζει να μειούται. Αυτό είναι πολύ καλό, θετικό σε σχέση με την ταχύτητα. Αυτό που ενδιαφέρει είναι βέβαια να μειωθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα. Για να μειωθεί το we need to reduce the debt, but we also need to increase the GDP. Growth is going to help us χρέος, here. Uh, and at the same time, reforms, are going to help us to continue that process. Now, in uh, this, is uh, a sort of PowerPoint of the full report. You ah, have it available, it's in the web. But it says reforms eh, implemented, eh, ongoing reforms and reforms to do, because they are in the process of being implemented. Now, this eh, is an impressive list. And please, dear friends in the media, help us to transmit this to the rest of the world. The world may not be aware of the fact that here here in Greece, you have undertaken one of the most ambitious reform programs in the world. So please help us to transmit this. And these are objective indicators. These are not intentions. This has already happened. We are certifying this at the OECD. So please help us with this because it is important also because the markets και αυτά τα Και είναι πολύ σημαντικό γιατί θα αντιδράσουν και οι και οι επενδυτές και δεν είμαστε πάντα εμεί εκείνοι που μπορούμε να τα επικοινωνήσουμε όλα αυτά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προ τα έξω. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνουν όλα αυτά γνωστά. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο. 3,5% το πλεόνασμα το είχαμε διαπραγματευτεί αυτό, αλλά το έχετε ήδη ξεπεράσει. Έχετε φτάσει στο 4% και πάνω από το 4%. Αλλά So I suggest to you arithmetically if this year you are growing eh, to grow at 2%, next year you are going to grow at 2.3%. This means that perhaps And oh, arithmetic would suggest that this is the case, that you can have an even greater να έχετε ακόμα μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα, να ξεπεράσει το 3,5%. Και γνωρίζουμε βέβαια ότι αυτό δεν υπάρχει ως αίτημα, δεν έχει γίνει καν αντικείμενο διαπραγματεύσεων, αλλά σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ανάπτυξη θα υποτιμάται στα στοιχεία, θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ελλάδα δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας συνδυασμός ε, με αρκετά περιορισμένη ανάπτυξη φτάσατε στο πλεόνασμα του 3,5 μέχρι και 4%. You με μεγαλύτερη ανάπτυξη θα τα καταφέρετε ακόμα καλύτερα, που σημαίνει then over time, we are ότι looking perhaps at μακροπρόθεσμα a more ενδεχομένως sustained, ε, sustainable θα level of growth. έχουμε φτάσει σε And- ένα and πιο this puts βιώσιμο into επίπεδο perspective what βιωσιμότητας, this να το effort πω that you have done χαρακτηριστικά. is about. Ε, Και What you αυτά have done is δείχνουν το τι ακριβώς reallocated the resources. Sometimes it was επιτύχατε να difficult, sometimes it was αναδιανύμετε τους painful. πόρους, But μερικές now φορές αυτό you ήταν are δύσκολο, άλλες in πάλι the ήταν takeoff πόδινο. platform. You Τώρα know, when όμως you are είσαστε counting down today, στην like in the πλατφόρμα rocket, you know, 10, 9, 7, απογείωσης, ε, ε, όπως συμβαίνει are... με την εκτόξευση oh. πυράβλων ε, όταν αρχίζει να λοιπόν, τώρα είσαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση γιατί είσαστε έτοιμοι να εκτοξευτείτε. Uh, the other one is about Θέλω uh, να πω και κάτι άλλο. Αφορά στην uh, υποστήριξη για την δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στο Here, θέμα say, της και των Uh, uh, uh, uh observed, we have measured, we have reported, as you see eh, there, about the needs eh, of uh, a number of uh, people in the population who are in need today of support. πραγματικά χρειάζονται υποστήριξη. Θα υπάρξει περισσότερος χώρος για υποστήριξη προ αυτού, δηλαδή με την ανακατανομή των χώρων, αλλά δούμε πώ μπορεί κανεί να βοηθήσει παραδείγματος χάρη του νέου Τους νέους δεν τους υποστηρίζει κανεί, μόνο ε, διοχετεύοντα τους κάποια χρήματα, αλλά βοηθώντας του να αποκτήσουν δεξιότητες. Με την απόκτηση δεξιοτήτων οι νέοι αυτοί θα έχουν περισσότερο hmm? χειρότερες δυνατότητες στο μέλλον, που θα είναι κυρίως σε ψηφιακό. Πώς μπορούν λοιπόν να προετοιμαστούν οι νέοι για το ε, ψηφιακό μέλλον. Αυτό δεν αφορά μόνο τους έφηβους, ε, αλλά και ακόμα και τα πιο μικρά παιδιά και τις ε, γυναίκες και τους πιο ηλικιωμένους το especially in σύνολο Europe, δηλαδή της ε, Greece is κοινωνίας aging. ε, στην Ευρώπη And therefore, we have to take Ως εκ into account τούτου, the fact οφείλουμε that να λάβουμε this υπόψη aging μας το process will γεγονός take a greater ότι uh, number of resources going forward. πρέπει να υπάρξουν περισσότεροι So, πόροι um, γιατί let me, εμφανίζεται uh, και το say, ε, uh, φαινόμενο uh, της γύρανσης του πληθυσμού. Prime Minister, let me share Κύριε with my Πρωθυπουργέ, colleagues here, with your friends of the media. επιτρέψτε μου να πω στους φίλους μας, στους εκπροσώπους των τρομές ενημέρωσης ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία. Μίλησαμε για όλους τους ε, τομείς ε, της ε, ανάπτυξης Um, that was designed that day when I first came here, when you were appointed. Uh, uh, she just delivered the economic survey with Mario eh, here. Uh, um, so, uh, education is a eh, crucial element, but now it's education plus vocational training plus lifelong learning. So now we're talking about eh, uh, Uh, having, taking a look. Cover, quality, cost. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα, το κόστος. That have to do, uh, with, uh, that. Είναι θεμελιώδη θέματα the, αυτά. the regions in Greece. Και αυτά αφορούν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Γιατί ε, το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε μόνο την Αθήνα, μόνο τη Θεσσαλονίκη. Ε, πρέπει να uh, υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Uh, και υπάρχει, όπω ε, είπαμε, το θέμα των επενδύσεων. Έχουν μειωθούν οι επενδύσεις. Το θέμα είναι να ενισχυθούν οι επενδύσεις και σημαντικό είναι το θέμα των διαφορετικών αλλαγών. Επ' αυτού πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη, ε, καλές πολιτικές ε, έτσι ώστε να ανατραπεί η κατάσταση, να προκύψουν uh, δημοσιονομικά αποτελέσματα και με τη βοήθεια uh, των φίλων μας ε, να εξεταστεί uh, το θέμα του χρέου. Um, there's also the question of the banking system, the question of the loans, the non-performing loans that have to be addressed. But mostly, I know that you are fully aware of that, so are we. We're going to keep working on that. But I just wanted to say today what we come to bring is a message of hope μεταφέρουμε είναι ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα επιτευγμάτων μετά από αυτές τις εργότητες, uh, όπως τις χαρακτηρίστηκε στις προσπάθειες του ελληνικού λαού. Και briefly for about 30 seconds and we say now we get to work for the next stage. Να πούμε σήμερα είναι να περνάμε πλέον στην επόμενη φάση, στη φάση της δίκαιης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θα δεχτούμε δύο ερωτήσεις. We will take two questions. Γεια σας, Αλεξία Κεφαλά από την Φιγαρό. Ε, Γεια σας. Αλεξία Κεφαλά από Φιγαρό. Ε, είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι ήταν αναγκαίες αλλά ε, και πολύ δύσκολες οι μεταρρυθμίσεις. Ο κύριος Βουρία είπε ότι ε, είναι η Ελλάδα που έχει κάνει τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στον κόσμο, που τις υιοθέτησε δηλαδή αλλά πρέπει να γίνουν και άλλε. Πώ είναι η ερώτηση για του δυο σα, πώ θα ξεχωρίσετε από εδώ και στο εξή τη λέξη μεταρρύθμιση με την ε, λέξη λιτότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σα. Και είναι ενδιαφέρον το ερώτημά σα διότι μέχρι να αναλάβουμε την διακυβέρνηση πριν από τρία και πλέον χρόνια τη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών η λέξη μεταρρύθμιση ήταν ταυτόσιμη, δυστυχώς, με την λέξη λιτότητα, περικοπές, μειώσεις μισθών και συντάξεων. Διότι τα δύο πρώτα προγράμματα προσαρμογής, ενώ θα έπρεπε από την αρχή να εντοπίσουν ότι μία από τις βασικές αιτίες που η ελληνική οικονομία βρέθηκε εκτροχιασμένη ήταν οι δομικές της αδυναμίες, επέλεξαν να προχωρήσουν σε μια πρωτοφανής, πρωτοφανούς έκτασης δημοσιονομική προσαρμογή, που είχε ως αποτέλεσμα από το 10 στο 15, ως το 14, τέλος του 14, η χώρα να χάσει το 25% του ακαθάριστου χώριου προϊόντος της, οι μισθοί και οι συντάξεις να κοκούν κατά 40 σχεδόν της 100, η ανεργία να εκτοξευθεί στο 27%, και αποτέλεσμα να μην έχουμε. Βρεθήκαμε λοιπόν εμείς το 2015 σε εκείνη την ε, πρώτη συνάντηση που είχαμε τον Άγγελ Κουρία εδώ στο φωτογραφείο μπροστά σε ένα παράδοξο. Η χώρα να έχει προβεί στις πιο σκληρές περικοπές, στις πιο σκληρές προσαρμογές λιτότητας που είχε ποτέ ε, προχωρήσει η ευρωπαϊκή χώρα, χωρίς όμως ταυτόχρονα να έχει κάνει καμία ουσιαστική κανένα ουσιαστικό βήμα μπροστά σε μια σειρά από δομικά προβλήματα που αφορούσαν τη δημόσια διοίκηση, το φορολογικό σύστημα, την απονομή δικαιοσύνη, δομικές μεταρρυθμίσεις, στις οποίες ε, με ε, μεγάλη, αν θέλετε, επιμονή προσεγγίσαμε μαζί και με τη βοήθεια του ΩΣΑ το επόμενο διάστημα και σήμερα πιστεύουμε ότι είναι ένας από τους λόγους, μία από τις βασικές αιτίες που μας έχουν οδηγήσει σε ένα πολύ καλύτερο σημείο ώστε να προσδοκούμε ένα καλύτερο μέλλον για την ελληνική οικονομία αλλά και για την ελληνική κοινωνία. Άρα λοιπόν, εμείς από εδώ και στο εξή θέτουμε ως βασικό στόχο σε συνεργασία βεβαίως με τους εταίρους μας και με τον, με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης να αποσυνδέσουμε την έννοια της μεταρρύθμισης από την έννοια της λιτότητας. Ήδη η δημοσιονομική προσαρμογή που έχει πετύχει η χώρα έχει, είναι η μεγαλύτερη στην σύγχρονη ιστορία α, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα εγώ. Στη σύγχρονη μεταπολεμική ιστορία, θα έλεγα εγώ, όχι στη σύγχρονη ιστορία γενικά. Δεν χρειάζεται λοιπόν επιπλέον λιτότητα. Αυτό που χρειάζεται είναι να δώσουμε όθηση στην ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για δίκαιη ανάπτυξη, δηλαδή για ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Να μπορέσουμε να μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες, να μπορέσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα να υπουλώσουμε τις μεγάλες κοινωνικές πληγές που άνοιξε η κρίση και η προσπάθεια αντιμετώπισης της με μια πρωτοφανή σε μέγεθος ε, ε, δημοσιονομική προσαρμογή. Αυτός είναι ο στόχος μας και σε αυτόν τον στόχο πάνω θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στο επόμενο Uh, Αγαπητοί εγώ θα ήθελα να πω λίγα λόγια Education και να πω skills. ότι η εκπαίδευση, οι δεξιότητες και πάλι δεξιότητες, νομίζω τον έφερε προηγουμένω. δεν έφερε τις δεξιότητες. Uh, Γιατί φοβήθηκα μήπω ξέχασα να αναφέρω τις ε, δεξιότητες. Μετά, υγεία, θέματα υγείας, ε, quality, ε, σημαίνει την υγειονομική κάλυψη, την ποιότητα, το κόστος, η Ελλάδα every euro on education is it getting the most out of every euro it spends on education do you have good hospital systems are the eh, hospitals producing the kind of service that you are expecting για την υγεία τα νοσοκομεία καλύπτουν τις προσδοκίες είναι καλής ποιότητας όλοι όσοι βρίσκονται στο σύστημα κάνουν την βέλτιστη χρήση του euro in the purchase of medicine has to be eh, the most medicine possible. Every euro in the purchase of equipment has to be the most equipment possible. Every euro in the better improvement of the care has to be the best care possible. So are we getting that? Eh, eh, regulations. Have we reviewed all the regulations? The red tape, the bureaucracy. Have we eliminated all the regulations? But has the state καταργήσουμε capacity τη to continue γραφειοκρατία. to Το control the κράτος economy έχει τη and the abuses δυνατότητα of the ones that να are more ελέγχει powerful? Are we καταχρήσεις now in a από better shape to πλευράς control εκείνων που the έχουν και monopolies, περισσότερη the εξουσία. duopolies, the Πώς μπορεί oligopolies, κανείς, ε, etc., να ελέγξει etc., τα etc.? μονοπόλια, τα ολιγοπόλια, ε, Public όλες αυτές, ε, administration. how much can we improve the public administration in the context of, yes, reducing the numbers, but at the same time improving the quality? How can we use things like the digital, etc.? How about competition, more competition, more competition, more competition? Why? Because competition increases productivity and at the same time eh, it helps the consumer to become the source και τον καταναλωτή, έτσι ώστε ο καταναλωτής να γίνει ο κυρίαρχο του παιχνιδιού. Γιατί πλέον ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του περισσότερες ευκαιρίες και η πρόσβαση σε καλύτερη ποιότητα με χαμηλότερες ε, τιμές. Let's take a look at δημοσιονομικό σύστημα. Ας δούμε λιγάκι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και μετά μπορεί να επιληθεί το δημοσιονομικό θέμα έτσι ώστε να παραμείνεται μια ισχυρή δύναμη της ανάπτυξης. Σήμερα οι μικρομεσαίες uh, επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν τα δάνεια που χρειάζονται γιατί δυστυχώς πρέπει να εκαθαριστούν κάποιες ε, τράπεζες και κάποιες εταιρείες uh, εταιρείε, σε ζόμπι εταιρείε, τι αποκαλούμε εμεί, αυτέ παραμένουν τεχνητά στη ζωή. Έρευνα και ανάπτυξη. Τι δαπανά η Ελλάδα για την έρευνα και την ανάπτυξη. Οι ιδιωτικέ εταιρείε στην Ελλάδα τι δαπανούν αυτέ για έρευνα και ανάπτυξη. Από κοινού βέβαια με το κράτο. Γιατί παραδείγματο χάρη σε χώρε όπω η Κορέα πανάτε το 4% εδώ πολύ μικρότερο το ποστό. Πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση ή το θέμα τη ευελιξία ευελιξία στην αγορά εργασία, αλλά και ευελιξία στην αγορά των προϊόντων, η δικαιοσύνη, η διαφάνεια, ε, τι ακριβώ συμβαίνει με τον αγώνα κατά της ε, διαφθοράς. Ας ε, ε, ε, διασφαλιστεί ότι μπορεί να εξαφανιστεί η διαφθορά, όχι μόνο γιατί κοστίζει στο κράτος, αλλά και διότι φαλκιδεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι του κράτους και των θεσμών που υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Α συνεχιστεί λοιπόν ο αγώνας κατά της διαφθοράς που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση. Εμείς είμαστε εξειδικευμένοι σε αυτούς τους τομείς. Με την πάροδο των ετών έχουμε εξοικειωθεί Eh, eh, mas καλύτερους τρόπους για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήματα και έχουμε προτείνει στον κύριο Πρωθυπουργό ότι θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε μαζί του. Πώς uh, μπορεί κανείς να βελτιώσει το uh, επιχειρηματικό κλίμα. Uh, Πράγματι, πρέπει να προσελκυστούν ξένες επενδύσεις, πρέπει να βελτιωθεί το γενικότερο επιχειρηματικό κλίμα. Τι γίνεται με τις γυναίκες, με την ισότητα των δύο αντιμετώπιση της ανισότητας, ε, κέντρα υποδοχή παιδιών uh, για όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ε, ο Πρωθυπουργός με διαβεβαίωσε ότι προετοιμάζονται τέτοιου είδους κέντρα, ολοήμερα uh, κέντρα, για να μπορούν να εργάζονται, να μπορούν οι γυναίκε να έχουν και μωρά και να uh, είναι και αφεντικά. about 10, 10 years ago or something Babies like and that. Bosses About έγραψε ένα the βιβλίο με αυτό importance το of the τίτλο daycare πριν centers, από which are περίπου 10 transforming the χρόνια. lives Είναι of λοιπόν countries like σημαντικό Japan, να υπάρχουν transforming the lives of ολοήμερα countries like κέντρα Germany, υποδοχής where βρεφών και basically παιδιών. they did not have Ε, enough. Η Ιαπωνία, η And now Γερμανία, they are παραδείγματος discovering χάρη, that they can άλλαξαν. incorporate Παλαιότερα the δεν women, είχαν liberate the αρκετά women, but τέτοιου also είδους give ολοήμερα the children κέντρα a better start για in παιδιά life και at two years βρέφη. old, at three years Άλλαξαν old, όμως four και years τώρα old, δίνουν τη before they uh, δυνατότητα actually engage σε in πολλά primary education. So παιδιά difference, δύο-τριών ετών do you να διάμεσα από τα κέντρα και να παραμένω εκεί ολόκληρη την ημέρα. Αυτά δεν are public policies, and some of them cost money. But it's a better way to allocate the money. And some of them, yes, may have may cost some money, but this is not the most important thing. This is what is going to create the confidence. And this is true for France, for Germany, for the United States, for Mexico, for Turkey, and it is certainly true for the So, is it Πρέπει never λοιπόν an να end to διερωτηθεί the κανείς, reform φτάσαμε στο story. τέλος των μεταρρυθμίσεων. Μα ποτέ You're always δεν needing φτάνει reform, κανείς more reform, σε new τέλος reform, μεταρρυθμίσεων. reform Πάντα of the είναι απαραίτητο reform. να I υπάρχουν have said it μεταρρυθμίσεις. in this Μεταρρυθμίσεις same των room. μεταρρυθμίσεων. Reform Το of the reform, είπα και because εδώ, things- σε αυτό το χώρο. Ε, Because the μεταρρυθμίζονται world μεταρρυθμίσεις changes, because γιατί αλλάζει ο Greece changes. κόσμος, γιατί So you η need to take a Ελλάδα look. What αλλάζει. decisions did Πρέπει you λοιπόν legislate να δει two, κανείς three, ε, five years ε, ago? πριν από τρία, τέσσερα, Today maybe you have to change it again. And eh, you should not hesitate to accept that today you need to change. So basically, what are we saying? Continuity of the reforms. The reforms take time to produce results. Eh, Give it enough time. Let the reforms have their results eh, and let consolidate the results over time. την πάροδο του χρόνου η προσπάθεια πρέπει να είναι να σταθεροποιηθούν τα αποτελέσματα και να συνεχιστεί η μεταρρυθμιστική διαδικασία, γιατί όπως σας είπα, αυτή εξελίσσεται στο διηνεκές. Όλα αυτά δεν έχουν σχέση με τη λιτότητα, αλλά με την επόμενη φάση της ανάπτυξης. Καλησπέρα, Κώστα Καράτος από την ΕΡΤΕΝΑ, τη Δημόσια Τηλεόραση. Κύριε Κουρία, στην έκθεσή σα παρουσιάζεται σειρά θετικών στοιχείων για την ελληνική οικονομία. Το ζητούμενο όμω είναι να μην ε, ευημερούν μόνο οι αριθμοί, αλλά και οι άνθρωποι. Ο λαός ε, αυτός, ο ελληνικός λαός, έχει βιώσει μια απίστευτη οκταετή κρίση. Θα ήθελα λοιπόν το μήνυμά σας για την επόμενη ημέρα της εξόδου από τα μνημόνια, την επόμενη ημέρα της καθαρής εξόδου, έτσι όπως την περιγράφει η ελληνική κυβέρνηση. The time of the last day of the program and the first day of the non-program is only a few minutes. And Greece is still going to be there, and Greece is still going to be, you eh, know, chasing most of the same challenges and trying to pursue the same objectives of greater well-being for the Greek people. που είναι η, η πιο ουσιαστική ευημερία για τον ελληνικό λαό. Με πεφωτισμένη ηγεσία και ε? κύριε Πρωθυπουργέ θέλω να uh, πιστεύω και με την υποστήριξη των φίλων σας. Προσβλέπουμε λοιπόν στην επόμενη φάση another type of προσβλέπουμε effort. σε μια διαφορετική μορφή We're looking no προσπαθειών. longer at about the fact Πλέον whether the income and the expenses have been εξετάζουμε squared and there's a surplus. το κατά πόσον ε, We υπάρχει know that in the πλεόνασμα, next τι γίνεται ακριβώς ε, few years, με τα έσοδα, From ε, τις to δαπάνες. 22 in Έχουμε principle, προσιλωμένο hopefully το before, βλέμμα and then you go to 2% στο primary 2022 surplus. Και εν τω μεταξύ μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα σημαντικό πλεόνασμα, αλλά θέλουμε και να ελπίζουμε ότι θα μειωθεί το χρέος και θα μειωθεί και ε, το ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ. Και τα δύο θα συμβούν, θα μειωθεί το χρέος, ή ήδη είναι σταθερό, θα αυξηθεί το ΑΕΠ και η αξιολόγηση ε, θα προβούν στι αξιολογήσει του. θα ε, μπορείτε να χρηματοδοτήσετε το χρέο πιο φθηνά στο πλαίσιο βεβαίω τη αυξανόμενη ροή επενδύσεων προ την Ελλάδα. Μιλάμε λοιπόν για μια περίπλοκη κατάσταση, uh, αλλά και πολύ ελπιδοφόρα. Είναι ένα συντονισμός ε, πολιτικών πολιτικών που μπορούν να αποδώσουν ε, και να δικαιώσουν όλους εκείνους που συνέβαλαν στο ιδιαίτερο θετικό αποτέλεσμα. Και τώρα θέλω να πω ότι Πολλοί πρέπει να αισθάνονται ότι θα αρχίσουν να δικαιώνονται από όλα αυτά που προσέφεραν. Ε, αυτό είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Τώρα λοιπόν uh, είναι δυνατόν να uh, uh, υπάρξει ανταπόδοση, ανταπόδοση σε αυτές τις πολύ σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε ο ελληνικός λαός. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο. Είμαστε εντάξει. So, thank you.